Seats, uh, Ekta Fest. Woo! Let's go! Yeah! हामी चाहिँ डिस्कर्ड होइन डिस्कर्ड अनि भक्तपुरबाट हामी चाहिँ ग्राइन्ड कोर बजाउँछौँ बेसिकल्ली होइन ग्राइन्ड कोर भन्नाले अब ग्राइन्ड मात्र होइन कि अब सबै इलिमेन्ट भनौँ न हरेक जनरा त्यस्तो बााउन्ड्रिज नै छैन कुनै जे पनि गर्न सकिन्छ त्यही हो <laughs> हामी चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा फर्म भएको थियौँ अनि त्यही हो त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म स्टिल अन होइन इन्फ्लुएन्स इन्फ्लुएन्स भन्दाखेरि अब हरेक नेपाली ब्यान्डहरू पनि हाम्रो लागि इन्फ्लुएन्स नै हो होइन साथीहरू होइन हाम्रो इन्फ्लुएन्स हामी नै हो आजको फेस्टिभल एकदम बवाल भइरहेछ <laughs> होइन लागिरहेको छ होइन एकदम रमाइलो होइन तिन सय पैँसठी दिनको सन्दा महत्त्वपूर्ण त अँ प्रतीक दाईलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब कस्तो लागिरहेको छ भन्नाले नि अब जहिले अब एज अ ब्यान्ड होइन जहिले नै एउटा जस भेन्यु यताउता जस एउटा क्राइटेरिया एरिया हुन्छ नि कहिले काहीँ बाउन्सर अनि यताउता जस आज चाहिँ दाइले एउटा बालमा होइन दामी यस धन्यवाद फर बियर अनि त्यस्तै हो जस दामी भइरहेछ आउने चाहिँ के छ त अब आउने युवाहरूलाई कि घर कि मर त्यस केही छैन नेपालमा जन्मेर केही छैन कि घर कि मर त्यही हो होइन आफ्नै हो आठ छ छैन थाहा छ ठाउँमा छ होइन सात छ माया छ सबैलाई त्यही हो धन्यवाद हामी चाहिँ ब्याडेक्स ललितपुरबाट र म चाहिँ फ्रन्ट भोकल र गिटारिस्ट म चाहिँ यो ब्यान्डमा चाहिँ ब्यास गिटारिस्ट मेरो नाम चाहिँ साई पिसी म चाहिँ यो ब्यान्डको ड्रमर मेरो नाम चाहिँ विकास हो म चाहिँ तपाईँहरूको ब्यान्ड कहिले फर्म भएको होला सो हाम्रो चाहिँ यो ब्यान्ड रिसेन्टली नै टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा फर्म भएको हो हामी बजाउनु चाहिँ सँगै पहिलादेखि बजाउँथ्यौँ हामी हामी के भन्छ दाजुभाइ दाजुभाइ होइन हामी सबजना दाजुभाइ भएको कारणले दाजुभाइ म्युजिक गर्दा गर्दा बजाउँछ अनि ब्यान्ड फर्म गरौँ न त हामी पनि ट्राई गरौँ भन्ने पहिलादेखि इन्फ्लुएन्स त हामी थियो होइन रहर पनि थियो इच्छा पनि थियो धेरै होइन अनि यही कुरामा बताउँदा बताउँदै हाम्रो फर्म भयो र यो हाम्रो फर्स्ट किक भन्नु फर्स्ट किक आउट बाहिर निक्लेर गरेको होइन अनि नानीको नाम चाहिँ ब्यारिक्स हो चारजना अनि आजको गीत कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई हजुर आजको गीत राम्रो रमाइलो लाग्यो राम्रो थियो हजुर यसरी अब प्लेटफर्म पाउनु भनेको हाम्रो सिनमा अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको गाह्रै छ अहिले हाम्रो सिनमा भन्दाखेरि सिनमा अब मान्छेहरू नराम्रो भन्ने अब जज गर्छन् मान्छेहरू धेरै होइन त अब नो जजमेन्टल हुन्छ अहिले आज त्यही भएर रमाइलो छ यो सब इभेन्ट अब अब आजको इभेन्टमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गेन भयो भनौँ नेक्स्ट टाइमको लागि पनि भनौँ अलि प्रिपेयर भएको जस्तो हुन्छ नि एक्सपिरियन्स भयो एक्सपिरियन्स भयो कुरा चाहिँ त्यही अनि एज अ ब्ला ब्यान्ड के यसो प्रो तपाईँहरू के छ फ्युचर हाम्रो चाहिँ एज अ ब्ला ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ अब मेन चाहिँ फोकस चाहिँ हाम्रो ओल्ड स्कुल पङ्क रक र ओल्ड स्कुल पङ्क म्युजिक र अनि त्यही हो हल्का स्का टाइपको स्का पङ्कहरू हाम्रो प्लान चाहिँ त्यो छ त्यसको लागि अब त्यही वर्कआउट पनि हुँदैन छ भन्नु न त्यही पाँचवटा ओरिजिनल्स नै भएको छ पनि बाँकी चाहिँ एक दुईवटा गीत थपिँदैछ नि एल्बमले प्र्याक्टिस बुकमा अनि आउने प्लानहरू ब्यान्डको केही as a band plan as a band त यही नै प्लान एल्बम सुन्नुहोस् अनि नेक्स्ट गिगहरू पनि पाउनु सके कमिङ गिगहरू एटेन्ड हुनु पाएछ हजुरहरूको इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् म चाहिँ सुमित भोकलमा उफुर्बा धरानबाट होइन बेस्ट बेस्ट गिटार दुवै बजाउँछ ट्यालेन्टेड हो है ऊ चाहिँ ड्रम मादल सब बजाउँछ <laughs> उसले घ्यार गर्छ म डुङडुङ गर्छु उसले त्यस्ता त्यस्ता छ तपाईँहरूको आज कस्तो भयो आज जो सबसे अगाडि चाहिँ होइन एकता फेस्ट अनि प्रतीक दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रतीक दाईलाई देखाइदिनु एकता दामी भयो होइन जस एकता फेस्ट रमाइलो हुँदैछ रमाइलो गरौँ अझै केटाहरू पनि छ बस्ती रमाइलो गरौँ आजै हो हाम्रो चाडपर्व भनेको होइन अब कहिले हो कहिले हो अरू जात्रा सात्रा भनेर भइरहन्छ तर चाडपर्व हाम्रो आजै हो यसरी रमाइलो गरिदिउँ त्यो चाडपर्व यही भए पनि जस हामी अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी दसैँ भनेर दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू अनि हाम्रो यो पङ पर्वपछि चाहिँ के छ गाइजहरूको फ्युचर प्लान छ डेमोको लागि ट्राई गरिरहेको बिस्तारै आउनु सक्छ आउने दिनहरूमा दसैँ मेबी दसैँ तिहारपछि आउँछ ट्राई गरिरहेछु किड्सहरूलाई मेसेज यसो हजुर मेसेज चाहिँ एउटा बिहान गऱ्यौँ बिहान गर्दैछौँ र गरिरहन्छौँ त्यो एउटा चाहिँ हो तर बिहान गर्ने होइन कि लास्टमा टिक्नु चाहिँ पऱ्यो है गरेर देखाउनु पऱ्यो पछिसम्म जाओस् अनि हाम्रो अब अपकमिङ ब्यान्डले पनि हो यो ब्यान्ड अहिलेसम्म छ गरिरहेको छ हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जोस् यो एउटा मेरो मेरो तर्फबाट मेसेज चाहिँ सपोर्ट होइन नमस्ते हामी चाहिँ मुनाफा धरानबाट हाम्रो जस चनर चाहिँ त्यही नोइज कोर हल्का ग्राइन्ड कोरहरूबाट इन्सपायर भएर मुनाफा झिकेको र ऊ चाहिँ मेरो भाइ गिटारिस्ट मनोज मुनाफाको के छ अहिले के भइरहेछ मुनाफाको अहिले जेस हामीहरू गिकहरू हुँदैछ जेस हामी ज्यामिङ चाहिँ धरानमा भनौँ न हप्तामा एकचोटि भए पनि त्यो जेस भ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी नै नयाँ नयाँ गीतहरू पनि भर्खर भर्खर धरिरहेछ एक दुई हप्ता अगाडि यो जेस एकता फेस्टकै लागि भए पनि नयाँ गीतहरू बनाएको हो हाम्रो जेस त्यस्तै हो त्यति त्यस्तै अनि के छ तपाईँहरूको प्लानहरू हाम्रो प्लान चाहिँ कस्तो भने जेस एकदम हुन्छ नि अब भित्रैबाट जस फ्री भएको टाइपको जस नोइजकोर भनौँ न अब मान्छेहरूलाई अब नोइजकोरले कस्तो इन्फ्लुएन्स पार्छ अब अरू व्यक्तिलाई कसरी इन्फ्लुएन्स पार्छ र हामीलाई कसरी इन्फ्लुएन्स पाएर हामीले यहाँसम्म आएको छौँ जस ग्रान्ड कोर नोइज कोर चाहिँ त्यही हो हामीले मेसेजहरू चाहिँ त्यस्तै छ अब हाम्रो धर्मको बारेमा पनि छ कर्मको बारेमा पनि छ सबै मृत्युदेखि जन्मसम्म सबै ठिक छ अब एज अ बिहान अब के छ यो साथीहरूलाई मेसेजहरू यताउता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब जे गर्नु मन छ गर्ने हो आफूलाई जे गर्नु मन छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ तर एउटा कुरा चाहिँ अरूलाई हाम नहोस् त्यो गर्दाखेरि एचिभ गर्दाखेरि त्यही हो पिस र युनिटी होस् त्यति नै म चाहन्छु धन्यवाद म चाहिँ सुमित पाटनबाट ऊ चाहिँ आशिक हाम्रो यहीँ एकान्त कुनाबाट ऊ भैँसबाटीबाट इक्सु अनि ऊ हाम्रो कृतिपुरबाट उमा अनि हामी चाहिँ नेन्सुक आज जो एकता फेस्ट गरिदिएकोमा हाम्रो प्रतीक दाई जोस हाम्रो युथ नाइटलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई एकताल कलेक्टिभ है बिग साउट आउट आज चाहिँ जो रमाइलो हुँदैछ यसरी नै रमाइलो गरौँ हाम्रो यो सिन यसरी नै अलाइभ हाल्नुपर्छ बजाउँछ ब्यान्डहरूले धेरै बजाउँछ तर ब्याक ब्रेकमा हुन्छ कि के हुन्छ जो ग्यापमा जान्छ तर टिक्नु चाहिँ पऱ्यो लास्टसम्म हामी पनि त्यही प्रोसेसमा छौँ हामीले टुर गर्दैछौँ अहिले चितवन बजार आयौँ पोखरा बजार आयौँ त्यस रमाइलो भयो चितवनको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो पखरा हेर्दाहरू काल एकदम एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन हेम्दाहरूलाई रोजिन श्रेष्ठ अहिले हाम्रो यो ग्राइन्ड पर्व टुर गर्न लगाएको छ अनि अमर चौधरी हाम्रो यहाँ इक्लिप्सको म्यानेजरहरू धेरै धेरै धन्यवाद दाहरूलाई चाहिँ जस हाम्रो हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो फेरि गर्दै गर्नुपर्छ यस्तो गिगहरू हाम्रै यही त हो हाम्रो चाडपर्व होइन रमाइलो गर्ने दिनहरू त्यही भएर गर्नुपर्छ यस्तो चाहिँ गाइजहरूको इन्ट्रोडक्सन सबैजना सबैलाई नमस्ते होइन हामी चाहिँ स्ट्राङ्गल म सन्तोष श्रेष्ठ भोकलिस्ट म चाहिँ ड्रमर म चाहिँ बिबिके अनि गाइजहरूको आज कस्तो भयो आज एकदम एकदम रमाइलो भयो भर्खरै भयो होइन मेन त यस्तो कम्युनिटी बिचमा गर्नु पाउँदाखेरि राम्रो नि अनि त्योभन्दा तर दामी ठ्याक्कै यहाँ कम्युनिटीमा हुन्छ नि सबै होल भाइ बहिनीहरूदेखि होइन कहिले नदेखेको क्राउडमा बजायो जस्तो नि त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो एउटा प्लस पोइन्ट हो प्लस अनि हामीलाई यस्तै खालको नयाँ नयाँ अडियन्सको अगाडि बजाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने जस्तो कम्युनिटीले नै हाम्रो म्युजिक एक्सेप्ट गरिदियो आज बजाउन दिइरहेछ त्यो पनि एकदमै नर्मली जस यो थ्याङ्क्स टु प्रतीक दाई extra collective as a band अनि तपाईँहरूको अहिले के छ के भइरहेको छ अहिले त गिग अब धरानमा को को पार्टी छ नेक्स्ट नेक्स्ट स्याटरडे अनि हामी अब त्यहाँ गएर केटाहरूसँग उता तन्ने बिहानहरू छ होइन टोरेकहरू यताउति बिहानहरू छ उनीहरूसँग बजाउँछौँ अनि त्यसपछि यहाँ आएर अब एउटा त्यो गिगहरू छ अझै त्यो अनि त्यो गिग सकेपछि चाहिँ थर्ड एल्बमको लागि हामी राइटिङ प्रोसेसमा छौँ तपाईँहरूको इन्ट्रोडक्सन दिनु हामी चाहिँ टोरेक धरानबाट र मसँग अहिले पूर्वाधार बेसिस र आवस्थाई ड्रमर र मन्नीमा र गिटारिस्टको नाम चाहिँ सबिन हो तर एकता फेस्टमा बिरामी भएर आउनु सकेन हाम्रो फर्म चाहिँ August one twenty a two thousand nineteen नि त त्यति बेला भएको आज त मलाई आश्चर्यचकित पनि भइरहेछ खुसी लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ जस दसैँभन्दा ठुलो चाड आएको जस्तो लागिरहेछ दस वर्ष यो यो ठाउँमा अब दस वर्ष अगाडि हेरेको भेडियोमा आज ऐतिहासिक भेडियोमा हामीले बजाउनु पाउँदा हाम्रो एउटा लाइफको सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो त्यही हो जस खुसी लाग्यो सर आउट टु प्रतीक दाई है एकता फेस्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब अहिले जस हामीले डेमो होइन डेमो झार्यौँ अब त्यही ब्यान्ड मेम्बर हल्का अलिक अहिले चाहिँ सँगै नभएर नयाँ गीतहरू बनाउनु पाएको छैनौँ तर जेस नयाँ गीतहरू छिटै चाँडै आउँछ बन्दै पनि छ सँगै हुँदा ए पाटन त होइन पाटन त हाम्रो सेकेन्ड हो म लोकल हो पाटन <laughs> पाटन धरान एउटै हो जस पाटन आउँदाखेरि चाहिँ अब घरदेखि टाढा भएको जस्तो चाहिँ हुँदैन घरै आएको जस्तो हुन्छ घर आएको जस्तो <laughs> रमाइलो सबै युनिटी साथीभाइहरू छ सबैजना सिनको अलिक स्ट्रङ छ कम्युनिटी टाढोको फिल चाहिँ हुँदैन जस पाटन तपाईँहरूको ब्यान्डको नाम भन्नु हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ अल्टाइड तपाईँको इन्ट्रोडक्सन हाम्रो चाहिँ टु ब्यान्ड ब्यान्ड हो होइन अनि गिटारमा विजय ड्रममा म अनि भोकाउमा दुईजना छ अनि तपाईँहरूको जो ब्यान्ड कहिले फर्म भएको ब्यान्ड त्यो वान इयर भयो वान इयर बेसी भयो तिन वर्ष तपाईँहरू यता के हो आजको लागि चाहिँ तपाईँहरू कतिको प्रिपेयर हुनुहुन्छ आज एक्स्ट्रा बेस्ट वान होइन त्यसको लागि तयारीहरू भइरहेको होला एक्जामहरू गरिराख्नु होला अनि तपाईँहरूको के भन्छ तपाईँहरूको सिडीहरू एल्बमहरू लन्च भएको छ हामी त्यो चाहिँ बिस्तारै गर्छौँ तयारी तपाईँहरूको जनर चाहिँ के हो चाहिँ डेड ब्यान्ड पावर भनिन्छ खास जस इन्फ्लुएन्स चाहिँ कुन ब्यान्डबाट यही हो म्याग्रोर ग्राइन्ड पेनराक सोडो स्ट्रगल तपाईँ जस बजाइराख्नुहुन्छ होला हजुर बजाइराख्नुपर्छ होइन नेपाललाई पनि अलिक नेपालको इज्जत हुन्छ सरी अनि तपाईँहरूको के छ लास्ट मेसेज धेरै धेरै होइन यता क्वालिटीलाई धेरै धन्यवाद होइन विशेष गरी हाम्रो प्रतीक दालाई अनि सबैजना हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर केटाहरूलाई होइन आइपुग्नु पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी चाहिँ सेक्री बाबाको झ्याङ्ग्रे छोरा हो झ्याङ्रे छोरा अनि हामी टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा कम भएको तर कोभिडले गरेर हामीलाई ऱ्याक हान सो वी स्टार्टेड ब्याक फेरि रिहर्सल गर्नु थालेको हामी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानबाट गर्नु थाल्यो होला मिड अफ मिड अफ त्यही हो एज अ ब्यान्ड के के गर्नु बेसिस्ट हाम्रो भोकल सपोर्ट म चाहिँ भोकल र गिटार गर्छु एज अ ब्यान्ड तपाईँहरूको के छ प्लानहरू एज अ ब्यान्ड चाहिँ हामीलाई त बजाउनु मात्रै मन छ अहिले वान प्ले हामीलाई स्मल स्टेप दाइ एउटा भिजन त छ होइन दाइ हाम्रो एउटा तर स्मल स्टेप हुन्छ नि एउटा बजाउनु मात्रै मन छ क्या दाइ अहिले चाहिँ for the moment just want to play man yes and as a sort what you feel today आज त एकदमै मलाई आई फिल दिस पावर क्या दाइ एउटा एनर्जी हुन्छ नि भाइब्रेट भइरहेछ क्या दाइ मन मनैमा किनकि सबैजना एउटै छौँ दाइ सबैजना म्युजिसियन्सहरू छ होइन message for the people The kids. To the kids kids Of today. Don't listen to your parents अनि don't go to school don't go to colleges you don't need a degree त्यही हो you just need to have fun in life man rock and roll अनि <laughs> के हो त तपाईँहरूलाई hello we are you night नमस्ते म चाहिँ प्रतीक म चाहिँ सागर म एकसु म सम्भव तपाईँहरूलाई एकता कलेक्टिभको इन्टरभ्यूमा स्वागत छ धन्यवाद इन्ट्रोडक्सन दिनु न हामी चाहिँ यो चिनाई पाटनबाट म चाहिँ भोकलिस्ट म चाहिँ बेसिस्ट म ड्रमर अनि हजुरहरू फर्म भएको कहिले भयो कहिले कति वर्ष भयो तपाईँहरूले बजाइरहेको त्यो तिनीहरू त हामीले पहिल्यैदेखि सुनिरहेको होइन हाम्रो जस फर्म भएको चाहिँ अगाडि नै टु थाउजन्ड एटतिर हो अहिलेको हाम्रो यो नयाँ लाइनअप चाहिँ हामी जोस् तिन चार वर्ष भयो हाम्रो इन्सपिरेसन हो यो चुनाइट मेरो पनि हो हामीले पनि सुनेरै हुर्क्या हो यो चुनाइट पनि गीत पनि एकता क्वालिटी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ होइन यहीँबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु म पनि सब हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू सबले मिलेर यो अहिले यसो हेर्दा अहिलेसम्म ठिक सक्सेसै भएको हिसाबले म पनि सबलाई हाम्रो युथ नाइट क्रुबाट एकता कलेक्टिभ क्रुबाट जति पनि आएको छ टोल सबलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरहरूको जोस् ब्यान्ड अब चलि नै राख्छ होइन तपाईँहरू जोस् अबको अहिलेको युथहरूलाई होइन युथ बुढापाका दाजुभाइदेखि बहिनी सबैलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सागर डाई <laughs> हो होइन त्यस्तो होइन अब के भन्नुपर्ने भने अब अहिले राम्रो गर्नु होइन गरिरहेको कामलाई सपोर्ट गर्नु सबले जस एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु सँगै सँगै माथि आउँ क्या सबजना जस एक्लै माथि माथि आएर हुँदैन सँगै माथि आउनुपर्छ सबजना जस्तै सँगै माथि आए पनि जस इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ हेर्नु पऱ्यो अझ आजकल यस्तो कस्तो छ भने मान्छेहरूको यङहरूको लाइफ अलि धेरै फ्रस्ट्रेट छ क्या किनभने धेरै अलमल छ त्यस्तो नहुँ सेयर गरौँ प्रब्लमहरू साथीहरू जे एकदम नजिक हौँ आफ्नो कुरा आफ्नो कसलाई भन्नुपर्ने जसलाई नभन्ने जस राइट मान्छेलाई भन्यो भने सबै कुरा हुन्छ अहिले धेरै मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटै छ मैले यसो हेर्दा युथहरू त्यस्तो नहौँ जस जे सक्छ त्यही गरौँ हाम्रो फ्युचर प्लान चाहिँ सक्दो होल स्टिक टुगेदर हुने हो होइन किनभने मान्छेको लाइफ कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन अब सबजना हामी गाइजहरू यङ छ भन्न सक्दैन तर हाम्रो प्लान चाहिँ सक्दो इन्फ्लुएन्स पार्ने हो सक्दो इन्फ्लुएन्स हुने हो युनिटी होइन एकतामा छ बल अनि तपाईँहरूको त्यस अब लास्ट क्वेसन होइन तपाईँहरूको एल्बमहरू कतिवटा चाहिँ के छ मर्चहरू उनीहरूको हामीहरू कति के के गर्दै हुन्छ होइन क्वालिटी प्रडक्ट के गर्नुहुन्छ के के प्रोभाइड हुनसक्छ यो रिसेन्टली हाम्रो यो एक वर्ष भयो हामी यो सेटले चाहिँ हामीले नयाँ एल्बम गरेको इनिट फर लाइफ त्योभन्दा अगाडि दुईवटा एल्बम छ अब छ अब नेक्स्ट टाइम हामी नेक्स्ट एल्बमको लागि रेडी हुँदैछौँ जस वी आर अन एकतामा छ बल एकतामा बल छ आज पङ पर्व सब रमाइलो गरौँ दिनु भएकोमा गीतलाई सफल पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एकतामा छ बल